Ang lahat ay magsisimula sa pagkakaroon ng interes sa pagbuo ng isang wiki project. Lingid sa kaalaman ng nakararami na ang pagkakaroon ng isang wiki project ay hindi automatikong proseso, tulad ng isang itlog na inaalagaan ng isang inahin. Dumaraan ito sa pag-aalaga, paglilimlim, at ang kapanganakan ng sisiw. Sa aspetong ito, ang ipapanganak ay isang proyektong wiki. Ang interes na magkaroon ng isang proyektong wiki ay magmumula sa mga speakers o di kaya naman sa mga editors Pinakalimbawa na lamang ay kami, ang Wiki Advocates Philippines. Ang proyektong nais naming isakatuparan ay aming isusumite sa Language Committee ng Wikimedia Foundation. Ngunit bago makapagsumite ng request ay dapat na isaalang-alang na ang mga makahalagang bahagi. Una, ang proyektong napili ay dapat may valid ISO 639 language code. Ano nga ba ang ISO 639? Ibig sabihin, ang wikang gagamitin sa proyekto ay buhay, may gumagamit sa pananalita maging sa paglilimbag at patuloy na umuunlad. At syempre, kailangang siguraduhin na may sapat na miyembro na magiging katuwang sa pagbuo at pagmantini ng wiki project. Kadalasan ay magsisimula ito sa mga datihan ng editors na naging parte ng isang kampanya kaya naman sumali sa mga edit a Sa karanasan ng aming grupo, ang unang incubator project na napagtagumpayan naming maipaaproba ay sinimula ng isa hanggang sa tatlong editors. Mula doon, Nag-imbita kami ng may mga interes sa proyekto at pinanatili ang kanilang kagustuhang maisagawa ang aming layunin. Ganito ang sample ng request project. Makikita sa itaas na bahagi na may tatlong vital process. Ito ang submission, verification, at final decision. Sa submission, kailangan isumite ang mga importanteng impormasyon. Bago pa man magsimula, maigi at mayroon namang guide na magiging basihan ng tamang pagsusumite. Habang sa verification stage naman, kinakailangang maalagaan ang panukalang wiki project kung sa pagpapapisa ng itog, ito ay ang paglilimlim. Dito nagiging critical ang proseso. Kalimitan sa mga proyekto ay naabot ng buwan o taon bago pa ito mailabas. May mga panahong dumarami ang editors at may iilang pagkakataon na dumadalang ito at napapabayaan na hanggang sa magkaroon na naman ng isang grupo ng editors ang magmantini dito. Habang patuloy ang pag-aambag at pag-aalaga ng editors sa kanilang wiki project, Patuloy din ang pag-monitor ng Language Committee gamit ang cut Dito matatrack ang activities ng contributor sa incubator project. Magiging basehan din ito ng Language Committee sa pag-aproba ng wiki project base sa kung ano ang overall progress. Malaking tulong din ito sa mga editors dahil dito visual nilang makikita ang kanilang progreso. Magiging panatag ang mga editors na naaabot nila ang tamang bilang ng edits kapag kapansin-pansin ang maradaming linya na nagpapahiwatig ng aktibong pag-edit samantala kung nagiging bakante naman ito, malinaw na nasa kritikal na naman na estado ang proyekto. May panganib na muling magsimula sa simula ang mga editors. Ganito ang sample ng approved Wiki project kung saan mangyayari sa final decision stage. Naglalaman ito ng mga detalyeng nangyari patungkol sa proposal, discussion, at localization ng wiki project. Dito rin makikita ang mga editors o mga may interes sa proyekto kung paano sila sumasang-ayon na dapat ngang buhayin ang proyektong wiki na ito. Sa ilang pagkakataon ay may iilang hindi sumasang-ayon. Sa ganitong paraan, nakikita ang pagtatrabaho ng editor sa wiki ay isang kolaboratibong proseso. Hindi ito gawain ng isang tao lamang. Ito ay pagtutulungan ng lahat ng mga editors, datihan man o baguhan. Matapos nito ay ilalabas na ang wiki project sa incubator upang maging ganap ng wiki domain maaaring maaprobahan ng isang wiki project kung consistent ang humigit kumulang sa 5 hanggang 10 editors sa loob ng 6 o lampas pang mga buwan. Ito ay base sa aming karanasan at obserbasyon na rin sa guidelines. Maaaring may ilang puna ang mga kasapi ng language committee kung paano pa mas mapapaunlad ang isang proyekto. Alalahanin lamang na ang mga punang ito ay hindi para iantala ang proseso ng pag-hatch, kundi para mas mapaigi pa ito at mas maging kapakipakinabang para sa nakakarami. Kung matagumpay na maaprubahan ang proyektong wiki sa incubator, ito ay hindi lamang pagdiriwang ng inyong lokal na grupo, kundi lahat ng editor sa mundo ng wiki. Maihahambing ito sa espesyal na pagdating ng isang sanggol sa ating mundo. Ang wiki project ay magkakaroon ng sariling espasyo matapos itong aprubahan ng language committee. Layunin ng Hatch a Wiki project na matulungan ang mga komunidad na nagnanais magkaroon ng sariling wiki. Naglalayong kaming sa hinaharap Mula isa o dalawang proyekto ay darami pa ang mga itlog na aming aalagaan o mga incubator projects na aming pagtatrabahuhan hanggang pa isa-isa itong mapisa at mapakinabangan ng mas nakakaraming users ng wiki. Muli, kami ang Wiki Advocates Philippines mula sa baybayin ng Pasakaw, Pilipinas na nag-iiwan na If you want to hatch a wiki, edit them daily. Hi, I'm Steven L. Barameda. I live in Karanan, Pasakaw, Camarinesor, and I've been editing almost five months. Hi, my name is Erica Pisino, and I live in Karanan, Pasakaw, Camarinesor. I started editing last February 2020, that's before the pandemic. Although I can tell what will happen next month or next year, If I still have this position of being volunteer here in Wiki Advocates Philippines, I will choose to contribute by the means of art because I know that art is one of the medium that we can use to share ideas, information, and messages to the society. It is my pleasure to be a part of this organization because it feels like this chance appears to be a rare opportunity and luckily, I am one out of million Filipinos to have this chance. I'm actually thankful for giving me the chance to share what I can do to help this organization as it grows. At last, I can say that being volunteer here in Wiki Advocates is worth it. Thank you. Hi, my name is Miriam Lunalis Piquet from Zone 3A Caranan and I started editing since December 2021. I have only been volunteering for a short while and I would say that the memorable experience I had as a volunteer is when we went to Catanduanes to donate the QWIX device to the teachers at Bislig Elementary School for them to access the abundance of free knowledge without internet or without the data connection. During my volunteer experience, I had met a lot of individuals and through volunteering, I found myself learning in new skills which has developed me into the person I am now. Being part of Wikiminion 2022, I'm lucky enough to be part of this organization and I feel valued and respected as a member. My name is Cheryl Jean B. Bengua, one of the members of Wiki Advocates Philippines. I have been with Wiki Advocate Philippines for almost two years and I'm currently residing here in Pasakaw, Camarines Sur. Being part of Wikimedia became an eye-opener to me because I discovered that we can still push for free access on knowledge if we have companionship. All in all, Wikimedia Foundation showed me the essence of voluntary sharing, inclusivity, and getting opinion from different people around the world. My name is Daphne Pibong Pudin, currently residing at Zone 5, Santa Rosa del Sur, Pasakaw, Camarines Sur. Three months ago, I joined Wiki Advocates Philippines and I joined this organization because I want to widen my knowledge about local wiki projects that we are currently editing right now. The wiki project that I like most editing or contributing into is Wikicode. For those who don't know yet, Wikicode is a compilation of quotations made by notable people. Why did I choose Wikicode? First, since elementary, I love creating quotations until I graduated in senior high school. My business in college made me stop doing quotations. So when I heard about this wiki project, it gets my interest and it excites me. Second, it supports different campaigns like Art Plus Feminism which is a very vital movement that aims to fill the gap between men and women. Through Wikicode, we can also support other campaigns like environmental awareness and climate change advocacy. And lastly, I love how this project helps our community in preserving our culture, especially our local languages such as Central Bicol and Tagalog through the currently underdeveloped wiki codes for these local languages, the Wiki and Wiki Kawikaan. Hopefully, these wiki projects will have their own website soon so we can introduce this to a wider audience in our locality. I know that someday we will thank Wikimedians for editing these wiki projects because it will make us proud as a Filipino. Yes, I totally agree that we can combat fake news or misinformation through editing in Wikipedia. For me, it is by making articles regarding what is fake news, how it happens, what are the different ways on how to prevent spreading fake news and educating volunteers on how to cite reliable resources. This will help people be familiar with fake news, how it happens, its effect, and how it impacts us when we ourselves become a victim of it. Through this, we are not only aiming to combat fake news, but we are also helping other people to be responsible digital citizens. Also, by encouraging other people to contribute to this open source educational source by simply knowing how to cite reliable resources and adding references in every articles in Wikipedia, letting people know that they can combat misinformation in their own simple ways is already a step in preventing the spread of fake news we are inviting you to join this Wiki Advocates Philippines and help us improve our local wiki projects like Wikicodes and Wiktionary. Thank you. <laughs> um, hello, I am Daniel Hebreño Barameda. Currently residing um, in Barangay Karanan, Municipality of Pasakaw, Province of Camarines Sur, and I have been editing on various wiki projects of our local language since March 2022. So the experience that I will never forget was to feel how ecstatic I was when I saw how approachable the enthusiastic teachers from Bislig Elementary Schools and and to have an opportunity to talk to some of the teachers was a gleeful experience since I had to use my um, hidden, ab hidden ability to have an effective communication just to connect with them. And as an individual, um, I am satisfied that the said activity has shaped some part of myself as a human being to have any interactions with the new people I met those times and provided me also an opportunity to develop a new skill or build on my existing knowledge and experience. And being part of it is an honor to be able to contribute to the state of sharing and learning new opportunities such as providing free knowledge that is um, accessible to all. The pleasant feeling of excitement and an expectation of something joyful was aroused among us by knowing that we will be holding a local meetup in celebration of Wikimania 2022 that will include a series of edit atons on specific incubator projects and Central Bicol And hypothetically speaking, the Wikimedia Conference 2022 organized by volunteers and hosted by the Wikimedia Foundation had many presentation and discussion including Wikimedia projects such as Wikipedia and other wiki projects. That is why I am happy that the Wiki Advocate Philippines was among those selected for the program in Wikimedia 2022. Also, it is a great opportunity for me as a volunteer and member of the Wiki Advocates Philippines to gain more knowledge and understanding that I can also share with others who need free knowledge and access to reliable information around the world, especially here in the Philippines where fake news is rampant. I am Analea Belves, one of the volunteers in Wiki Advocates Philippines. My username is Anli123. Um, the most memorable I had as a volunteer is when we conducted a teacher's training in Bislik Elementary School in Catanduanes Island. I was so quietly nervous because I am just a student and I am assisting a teacher. So I keep on my mind that what if they don't follow me because I am just a student. But then, um, Ma'am Brazal said to us that they don't see us as a student but as a volunteer. My heart filled with pleasure when, when the teachers asked more about the device, the Kiwix, and she let me explain how beneficial it is. Indeed, I learned a lot in our whole activities in Catanduanes. In fact, it made a huge impact to develop my character. Lastly, it helps me to understand what reality is, that there's a lot of people and places that are struggling just to share the knowledge they have. That's all. We are the Wiki Advocates Philippines. Please support Hacho Wiki projects. Ako si Anthony B. Diaz. Sa Wikimedia Projects, bistado ako bilang si Kuno Kuno. Uh, ah, Nag-edit ako bako sana sa Wikipedia, kundi sa ibang proyekto kang Wikimedia, Arugan, Wikicode, Wiktionary, as in nag-aambag man ako ng mga images, sounds, as in iba pang files sa Wikimedia Commons. Naging parte ako kang komunidad kang Wikimedia taon pang 2012 sa pag-attend ko sa sarong tiripon kang mga Wikimedians. Pero mas naging igot ako sa pag-edit magpuon kang 2018 sa sarong kampanya kang Wikigap kung saan katuyuan kani na mag-ambag ng mga artikulo manungod sa mga babae, tangani na malabanan ang nagpaparalawig na gender gap sa Wikimedia Project. Saro ako sa naging tagapagpundar kang Wiki Advocates Philippines kung sa inang primerong katuyuhan ni bilang sarong grupo iyo ang magpaluwas ng mga proyekto sa Wikimedia Incubator. Pinuunan mo ini kay itong mata one meaning interest ang pagpakarhay kang Central Bicol Dictionary na kang 2019 nga ni 13 taon na siya na nayaon sa incubator. Buot sa biyon mayong nagiro sa editor or kung igwa man, minimal lang naman aray. So sa laog ning 2019 mag-abot ning 2021 maigot may ning pinagtarabangan na kaagan ning mga entries sa Bicol pakarayo ng mga templates as in paminsan lagan man ini mga litrato sa lawig ning duwang taon maswerte kami na sa wakas tinugutan kami kang language committee kang Wikimedia Foundation na magkaigwanan sa diring domain itong specific kong wiki project na ito kaya kang January 2021 uh, ah, official na ining iniluwas sa incubator na estado. Sumunod na mga bulan, dahil sa kamuyahan may naman na makapagpaluwas ng mga panibagong proyekto sa Wiki, pinagtawan ng pansin ang Wiki Code Project, particular ang Central Bicol as in ang Tagalog, ta iyo man ang inot ng mga lingguhayong samuyang naintindihan. As in, maugma kami, ta ngunyan na taon, inindo ang proyektong ini, saruin sa mga nakalinyang pwede na magkaigong sa diring domin sa maabot ng mga bulan. So, ang ideya sa likod itud kang Hatch a Wiki Project o kung sa Bicol, paghimsa ang mga proyektong Wikimedia, iyo ang pagduman sa mga opisyal na lingwahe igi sa Pilipinas na maayo pa ning espesipikong wiki project. Bilang sarong grupo, ang samuyang katuyon magdulok duman sa mga nagtataram kay itong siring na lingwahe. in, gamit itong lingwahe na ito, makapag-create man sinda o makapaghaman sa dirindang proyekto, arog kan Wikipedia, Wikicode, uh, ah, Wiktionary. Hinihiling-hiling ni na sa maarabot pang taon, ining samuyang programa, maadaptar man ini sa iba pang parte kang Pilipinas. Bako sana digi sa Bicol. Kami sa Wiki Advocates Philippines, daw ni kami mga grupo ni mga editors, day kami nagtatapos na sa pag-edit sa mga wiki project. Sa, sa tinututukan mi, iyo ang pag-train sa samuyang mga membro na sindaman mismo makapag-organize ng mga editaton, mga kampanya na makakatabang sa paghaman ng Wikimedia projects. Bilang sarong editor, Iba ang dedikasyon na dapat mong itao sa mga proyektong yaon sa Wikimedia Incubator kumpara ka itong mga ordinaryong wiki projects na may sadire ng espasyo. Igdi, nangangaipon yung disiplina ng panahon as in padagos na pag-edit daw nga ni may mga beses na igwaning mga problema ang grupo arog kang paminsan maluya ang internet ko gabos na miyembro igwaning devices. Gabos ito sa grupo mi sa Wiki Advocates Philippines. Tinatawan min yung solusyon. Ang ni itong inaataman ni mga proyekto sa incubator, dahil may mapabayaan. Ang Hatch a Wiki project pwede ta siyang maikumpara sa kumpa naghihilom-lom ang sarungguna sa sa iyang mga sugok hastang mga sugok na ni Mahimsa na. Sa proseso kang paghilom-lom, kung hihilom tayo ni sa aspeto kang sarung wiki media project na yaon sa incubator, iyon na itong panahon na kahit buwan ibang consistent editor sa sarung Wiki project sa lawig maning pirang panahon As in, pag ini sa tuya nang naabot, mapasiring na kita sa paghimsa o kung sa aspeto naman ng wiki media project, iyon na ini ang pag-aproba ang language committee na itong ang specific kong wiki project na ito, magkaigwa ng sariling espasyo. Ngunya na pigaan dami ang pagluwas ng Central Bicol Wiki Code as in Tagalog Wiki Code sa, sa saruyang mga plano, iyo ang paghanap na naman ng ibang lengguwahe sa Bicol na magkakaigwang sa diring wiksyonaryo. Ang saro sa mga grupo na napaulay ni, iyo ito mga para surat tali sa katanduan. As in, naghagad sinda sa muyan in tabang na sindaman sa lengguwahe ninda magkaigo sindang uh, ah, wiksyonary, siring kang Central Bicol Dictionary. Sin sa maarabot na bulan, kung mailuwas man nga ni itong duwang wiki project na samuyang hinahalat-halat, ang samuyang grupo, maayuda na naman katanduman sa mga parasurat ang anin na maman itong dictionary kang katanduan.